to site A. Yeah! Let's go, guys! One short. shot. One shot. Short, short I'm planning, guys. I'm blending. Minus 40. Okay, okay, bro. He's gonna be dead by my hands. Хорош, я ему там одно хп стал. Buddy, buddy, let's go! Сити ван, сити ван, грин. Или Maybe long. No, shot close. Clear out. Ага, около коробки, сука, Савик. Ну так-то чисто уходите, возможно, да. сайт один. Side tape here. Ruhe. dead. Come switch orange. Throwing flashbang. Maybe short. Двое лонг short. One short. Двое лонг. One short, two short. Short AP.